नमस्कार मेरा नाम गोपाल कामत है और आपका मेरे YouTube channel get your restaurant में तहे दिल से स्वागत है पहले मैं हिंदी में बात करूंगा और फिर इंग्लिश में सो so, ये चैनल स्पेसिफिकली और खास करके रेस्टोरेंट और फूड बिजनेस ओनर्स के लिए है या अगर आप खुद का फूड बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो ये चैनल उन लोगों के लिए है अगर आपको फूड बिजनेस में जरा भी इंटरेस्ट नहीं तो ये चैनल आपके लिए एक वेस्ट ऑफ टाइम होगा बट अगर आपको आपका खुद का रेस्टोरेंट खुद का क्लाउड uh, किचन खुद का होम किचन खुद का कैफे एनी टाइप ऑफ कोई भी टाइप ऑफ रेस्टोरेंट या फूड बिजनेस चालू करना है तो ये चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए शेयर करना चाहिए आपके दोस्तों के साथ में क्योंकि ये एक ही चैनल है जहां पे एक रेस्टोरेंट ओनर मेरा नाम गोपाल कामत है मैं एक रेस्टोरेंट ओनर हूँ मेरे तीन दो तीन रेस्टोरेंट्स है और एक रिसोर्ट है मुंबई में और आ, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ कि कैसे आप इस फूड बिजनेस में इस रेस्टोरेंट बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं कैसे आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं मैनेज कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं तो अगर आपको रियल में इंटरेस्ट है तो पहले आप सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि कोई भी मैं नया वीडियो बनाऊं वो आपको आप तक तुरंत पहुंचे और आप उसे कंज्यूम करके फ्री इंफॉर्मेशन लेके आपका खुद का फूड बिजनेस चालू कर सके अब अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक सवाल है और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जाके आपका कमेंट जरूर लिखें मैं हमेशा ऑल सब कमेंट्स पढ़ता हूं और उनको रिवर्ट बैक करता हूं और मुझे अच्छा लगता है जब आप आपका खुद का जो अंदर के जो आपके क्वेश्चन है या आपके जो, जो जगह में आप अटक रहे हैं उन सब सवालों को आप आ, हमारे साथ शेयर करें क्योंकि वो सवाल मुझे जब भी मालूम पड़ते हैं तो मुझे मालूम पड़ता है कि कहाँ पे आपको कठिनाई आ रही है और कहाँ पे आपकी गाड़ी अटक रही है सो so, कोई भी सवाल रहे, रहेगा आपका डायरेक्ट जाइए और कमेंट सेशन में आप जाके उसे टाइप कीजिए इंग्लिश में हिंदी टाइप करेंगे तो भी चलेगा इंग्लिश में इंग्लिश टाइप करेगा तो भी चलेगा I am comfortable with all language मुझे सब लैंग्वेजेस में कंफर्ट है अच्छा और उसके बाद अगर आपको डीप लर्निंग करना है अगर मान लीजिए आपने मेरे चैनल के थ्रू पूरे सब फ्री वीडियोस देख लिए हैं और अगर आपको रियल में डीप लर्निंग करना है तो मेरा एक बहुत ही पावरफुल कोचिंग प्रोग्राम है कोचिंग प्रोग्राम मतलब एक वीडियो सीरीज और साथ में रिकॉर्डेड वीडियोस का एक कोर्स है और उसके साथ में हर हफ्ते मैं लाइव आता हूँ खास करके मेरे मेंबर्स के लिए तो वो कोचिंग प्रोग्राम का नाम है restaurant launch formula coaching program आर कोचिंग प्रोग्राम तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है आप जाके वो क्लिक कीजिए ये पेड प्रोग्राम है आप देखिए अगर आपको फील हो रहा है कि आपको ज्वाइन करना है तो बेझिझक ज्वाइन कीजिए क्योंकि वहां पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे वीडियोस मिलेंगे कैसे और कैसे आप आपका खुद का रेस्टोरेंट चालू करना है या खुद का कोई भी फूड बिजनेस चालू करना है और उसके बाद हर हफ्ते लाइव आऊंगा मैं आ, हमारे मास्टरमाइंड सेशन में खास करके हमारे मेंबर्स के लिए और वहां पे हम लोग सिर्फ स्पेसिफिकली आपके प्रॉब्लम्स के बारे में और आपके ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो ये तीन चीजें हैं सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा और आप इससे रेगुलरली अच्छे इंफॉर्मेशन लेना चाहिए आप सब ये वीडियोस के थ्रू जाइए बहुत सारे वीडियोस दिए गए हैं उसमें वैल्यूएबल लेसन दिए हुए हर एक वीडियो आप आपके हिसाब से देखिए और उसके बाद अगर आपको डीप लर्निंग करना है तो मेरा कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए बट उससे पहले आप जरूर आपका सवाल मुझे पूछे कमेंट सेक्शन में जाके आपका कमेंट छोड़े ताकि मैं पढ़ के उसे आपको वो पढ़ के उसके अंडरस्टैंड करके आप उसके हिसाब से आपका वीडियोस बना सकूं और आंसर कर सकूं so now I will start in English welcome each and everybody and welcome to you to the get your restaurant YouTube channel my name is Gopal Kamath I am a second generation hotelier and a restaurateur and the founder of get your restaurant and this is a channel specifically made for people who want to start their own food business. Uh, this is if you're not interested in food business, I believe this will be a pure waste of time for you. <laughs> but if you're really interested in food business, I strongly suggest you click the subscribe button and uh, click the bell icon so that what whenever we are coming up with new videos, we will be able to reach you and uh, we will be able to share with you information regarding starting your own food business, any kind of food business it might be. I have named this channel Get Your Restaurant because restaurant is kind of like a gen generic word for all the food business. But any kind of food business you want to start, a restaurant, cafe, cloud kitchen, a home kitchen or anything in between that, this Get Your Restaurant YouTube channel is the destination. And secondly, I would strongly suggest you, if you have any questions, just go in the comment section of any video and come at, uh, uh, and write me that question. I read each and every comment and I uh, reply back to that because I love my community. It's a we have we have reached 44 or 45,000 subscribers now and counting. And I surely want to take this to around 1 lakh subscribers. But apart from that, the core motive of this YouTube channel is to help you to start a food business. And that is my mission to create 1 million food business owners all across the world. So uh, make sure that you subscribe to this channel, you ask me questions. And if you want to go deep and really learn how uh, learn a step-by-step -step way to start a food business, you can click the uh, link which is given in the description and check out my coaching program. It is called as the RLF coaching program, Restaurant Launch Formula coaching program, where I take you step by step into a video learning format into starting your own food business all the details are given on the uh, uh, in the link which which you will click and uh, apart from the video lessons which you get which are recorded i come live each week specifically for our restaurant launch formula coaching program members uh, we are now around 250 300 uh, people and counting and these people ask questions only related to the food business. So this is not like a standard live session where anybody is asking me everything. Everybody is focusing on their food business. Somebody is working on their brand, somebody is working on their cuisine, somebody is working on their marketing, somebody is planning to open, somebody is asking me whether I should go for a franchisee or not. So this is a different level of uh, deep learning which is which I call as the RLF coaching program. It's a paid program, by the way. Go in the link below and click or go to www.gopalkamat.in and check out that. If it suits you, please jump in because there I'll be able to speak one-on-one -on -one with you and solve all your issues, guide you and learn from you because I also learn a lot and uh, you would be able to learn from me and from all the community members, my RLF coaching program members and together you can you can excel on starting or growing your food business. Yeah. So uh, I will end this video. Three things to do. Firstly, if you have uh, not subscribed to this channel, subscribe to this channel, press the bell icon. Secondly, go through all the videos which are there in this channel. It's a beautiful channel with loads and loads of valuable videos. And uh, thirdly, I'm so sorry. Thirdly, uh, ask me questions ask me loads and loads of questions whatever you have in mind wherever you are stuck just go ahead and ask me think of me as a friend who has just come to you and who is experienced in the food business and you're just asking me questions that's it that's what we are uh, as far as our uh, uh, uh, life goes we are just friends in this huge earth so <laughs> i'm just digressing and fourthly if you want to go deep just uh, click the link below or go to gopalkamat.in gopalkmeth.in and check out my RLF coaching program. Join if you feel that you want to learn deep and I'll see you in my next live weekly mastermind session and uh, see you all in on my channel or in my RLF coaching program members. Take care. Love from me. Bye-bye.